okubanga sinanyonyola lukyala luli nja kusooka kwebaza saabasajja kabaka nti ekikolwa kyeyakoze ate kyalaze nti obuganda webuli hmm. ate nane bulaga nti negyetulaga tukyakolaki tukyalaba saba mu bigambo bino ebyokuteesaako nebyo tubadde tujja tutambuliramu ebigambo ebyabadde bidde buganda mu sipiiki ya saabasajja kabaka tubyawule naye ebigambo ebyabadde bidde eri central gavumenti kale awo okutereza weekuli katikkiro mayega nekyokwiga tekwa kujjamu kinene mubiteekeddwa okukolebwa ebbanga lyonna baagala okumira obuganda baba balinda ekigambo nti lwaki saabasajja kabata kutayogera bwalivaamu sitatimenti olwaliro bagigoberedde bukeera enkya eggwanga ekkulu nga buganda eryalera uganda nakakati lyerikyagirira novaamu ebigambo ebyogerwa bwe bityo saabasajja kabaka yabuuzizza ebirala tebinnabakudda twatuulira ne tuteesa n'okudda kwaffe nga na buli ekinadda kirinako wekiteekeddwa okugobererwa ne tussaawo amateeka ate tonnazza biri okeera nkya kubanja bino nabwekityo mu ebyo ebyayogerwa emmairo tujawula ku leas holod tujawula ku free holod gye bagunjawo eyo teyali mu buganda mu nkuba y'ettaka free holod teriiyo kyetulese kiri nti ah, olukyala lw'omutanda eri enakasero ku state house ffe ne twebuuza kitegeeza ki ekyo kyabaddewo oluvannyuma lwa omutanda statement ze yayogera eri enkoni ffe twebuuza ekyo ezimu sayinsi ezitegeeza nti nebintu bya buganda bigenda kuddizibwa neŋamba kangendeko direct owa mukulu jakana ansingako mu eyo field oba ansingako ebintu ewakaka bwa buganda atunyonyolemuko si kutunyonyo atunyonyole ensonga zino gweoziraba otya ate ye aziraba atya honarebo jakana osulayo otya mukulu <coughs> banna flashlight channel nsanyusa okuddamu okubasinkagana ebbanga lyonna nga otubere tujja wano mumaaso gammwe okuwanyisiganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu ate era n'okubeebaza ebbanga lyonna obutakoowa n'okuwayo budde bwemmwe ne mubutoola ku ebyo bimuteekeddwa okola nibuga nti ateekwa okubaaku kituuliriza ku lweggwanga lyaffe buganda nate era nkisooka okwebazaawo bwetugwa nabo mu lusa olumu olukwatagana ku kigambo ekigamba unity in diversity ekisobola okutuwa ekigambo federal system ate n'ekigambo ekijja okukireetawo nekigamba nti individual merit butya bwotegeera ensonga nga kyekikussa mu kifo wootudde so si mukwano ggwanga oba ddiini nabwakityo bana flashlight china bali mu diaspora nammwe mbebaza ebbanga lyonna okuwaayo obudde bwammwe n'okusingira ddala bannaffe era banywanyi baffe abali mu kitundu kyaffe mwe tuwangalira buganda uganda mu buyungu etugattira awamu mu mawanga ekkmkkbir agakola states ekkumi n'essatu mu ggwanga uganda eri awamu nja kubebazanga ebbanga lyonna okubategeeza ebigambo bino temuddiŋŋananga nsonga ng'abamawanga naye olwaleero mu kukyusa kw'eggwanga lyaffe buganda neggwanga uganda ensonga tuteeka okuziddeŋŋana akawonvu n'akaga tujjirize olunyiri lwa danyeri katonda bemugaa nti bikka ku bigambo osse n'akabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomero kiruma kinaatera okutuuka agenda kubeerawo okuddeŋŋana ebyo n'okumanya kulyeyongera ze ensonga lwaki tuli mu maaso gammwe okubaako bye tuteekayo entakera ne tuba nga tetukooye naffe kubanga tetwatumwa ate n'abajja gye ndi tebatumwanga ku lwa bannayuganda wabula omwoyo ogwo mwe tutambulira nti eggwanga lyange abaffe abantu baffe abali mu ggwanga lino kale kyekituleeta ne flashlit okuba nti weeri ne tuba nga tusuusa ensonga gye muli butya amagezi ki era kyalibadde kigwanidde kitya ensonga nga bwezitambula nga gwozabyemu amatobo ki ekiteekeddwa okubeerawo naabagaliza emirembe gya katonda emirungi ebbanga lyonna okuliza ate n'okussaayo ebirowoozo byammwe okuba nti temukooye era mukikuumire ngaawo temujjanguku katonda abampeera omukisa weewa omutanda yakyalako eri estate house mm. oluvanyuma lwa statements ezayogerebwa ere nga uh, bwe yava eri enkoni mm. oba netulowooza oba mukulu zamukangamuko mm. neŋamba waayi simanyi lwaki after uh, his majesty statement lwaki kino kibaddewo ate mabe gakawa noyugaku nogamba nti ebintu bya buganda tebiddizibwa tebifunanga ate nekyettaka nekireeta embiranye mu nsi yaffe uganda wabyogako mu program naye ate nebaza banaflashle channel ndowooza abamu n'abemmengo abamu kuba nange nakkiriza nti bintu byogera bino badde eri nebaso nebawuliriza nebagamba ok twakozeemu wano ensobi tukole betuti mm. era mbebaza naba okusigala nga mula program zaffe ku flashle channel uganda honarebo mm. zezo ensonga eziriwo kitegeeza ki okukyalako omutanda eri bakakuba buganda nja kusooka okwebaza banna buganda bannange bwe tuli mu lususa olumu olukolagana n'empisa egamba nti tunoonya ekigambo federal system oba unity in diversity eggwanga okutambulira awamu naye nga buli ggwanga lyefuga mu buyungu lya uganda eryawamu nsooka okutuusa ebigambo bino gye muli okubategeeza nti mu mwaka olukenda mu ataano mu esatu owekitiibwa gavana cohen yavaamu ebigambo ebigamba ssaabasajja kabaka mu kwetondakwe nti saabasajja kabaka enkuba eryokanga netonya ntulaba ensisa bwe zenkanya emyoyo emikwano nakwana mibi so si kuludda lwabangereza lwokka obula ne kuludda lwa bannange abaddugavu wano naye nga kyokwetonda kwe kyava ku ki okuleeta ekigambo nti enkuba eryokanga netonya ntulaba ensisa bwe zenkanya emyoyo ebbanga lino lyonna nzize mbategeeza ekigambo kino nti buganda weeri ettaamu yaayo bagitatotta kibe nga tonna kikenenyandusu museveni azze ajolonga obwakabaka bwe buganda ku lwa bannayuganda abamu nabo ne basanyukirayo nti eggwanga buganda balituusizza ku mmaze ate era nga naye kamwake nga gavana cohen bwe yalimu ngaakyali mu ofisi omukulu w'amatwale nga talinasetetuka kujja eno kumuwa bwa gavana mu kigambo uganda yagamba nti mbadde mu ofisi eyo emyaka kumi n'ebiri naye ngaekyantuzaamu eki nsitadinga butya bwe ngenda okusuula eggwanga buganda nga kyekimututte mu office ne his excellence the president abadde mu bigere byebimu emyaka 35 gy'obulamu bwe mu buweereza ne before ng'akyalwana naye nga interest emuli munda agamba butya buganda bwenkisesebbula abaasooka baagiremwa kale bwetu bwetuze tutambula mu political tamils lwaddaaki ne neebaza owekitiibwa sebufu bwango ebigambo yavuddemu enkoni bwe yabadde ku mukolo gwe ebibadde nga bituluma ebbanga lyonna nabyanukula olwaleero kubanga mu episode gyetwasembayo twanyonyola nti saabasajja kabaka ebbanga lyonna speechese zibadde off track kubiba bitambula n'abaganda ebasuubira okuwulya mu matu gaabwe hmm. naye nga twebuuza kiki abaffe abaliyo mwe bampanga bamale bamakubuya n'owekitiibwa katikkiro saabasajja kabaka mwe muwandikira speech kiki naye nga ebbanga lyonna zibadde off track lwaddaaki lwe yabadde enkoni mu kuddamu kukakasa obusika obwamatikkira kubanga mu mateeka ekyo kukakasa buki busika hmm. naava mu statement egwanidde ate era etukaganye n'omutindo mu budde obuliomu ebyo ebitambula okubanga sinnanyonyola lukyala luli nja kusooka kwebaza saabasajja kabaka nti ekikolwa kye yakoze ate kyalaze nti obuganda webuli hmm. ate nayo bulaga nti negyetulaga tukyakolaki tukyalabayo amakulu bayibuli yagamba zabuli ssatu nti empologoma ekaabye ani ate atye the lion has lowered who wont fear everybody assured kakati nakino bwekifaanagana nti saabasajja kabaka ebiwobe byetubadde tulimu yabyanukulidde eri ebbanga lyetubadde twogera ku flashlight n'emikutu egisigalidde nga tugamba nti mengo yafiirawa amakulu nti olwaliro saabasajja kabaka yayanukudde ebigambo byeyasaddewo oba byeyataddewo byebyekintu ekikulu ebiraga obuzito bwa buganda ne kingdoms endala okulabirako kukakasa nti si yeyekka n'obwakabaka obusigadde tulina obulumi bwe butya bwe bumu bwe bumu nkyebaza nti sebuufu bwangu asaana okwebazibwa ne madgund getuteekayo ebiki kabaka tawe bwabiraba abwebwaki erinnya nolingenze makula yes okubaako betutuuse wa ssaabasajja kabaka olwa statement enkulu ez'ekisajja kikulu zeyataddewo ng'ali enkoni mu bino byenjagala okuyitako mu bumpimpi nga tetunnatuuka kuyitibwako oba olukyala lwe hmm. nti mwebyo byetubadde tusuubira mu bwakabaka bwe buganda lwaddaki mu sipiki ya ssaabasajja kabaka yabimazeeyo yakonye ku nnono obuwangwa empisa obulombolombo nayogera ne ku lulimi ate mu episode yaffeeonaasijja kusembayo kuwanda bigambo mu ssaabasajja kabaka aga nti omukopi eyalagidde agenda okuvayo ne statements ze nga zonna sipiiki yali muno mm. ate bye bigambo saabasajja kabaka byeyassaawo kyatuzizaamu amaanyi naffe okuwulira ebigambo nelwekyo nsaba ki nti mubigambo saabasajja kabaka byeyataddewo okusaba kwange kuli mu bintu bimeka bibiri ekisooka kyekiriwa buganda okuva ku bigambo bya saabasajja kabaka tulekerewo okutambula mu informalities buganda etekeddwa okuba nga buli kyonna bwe kiri kibeere fomo kuba ntegedde bulungi nti nga ssaabasajja kabaka byeyogedde mu speech kigwanidde olukiiko lwa mmengo olutuule n'ekiwandiko nnamutayiika lujjemu sitatimenti egende wa ssaabasajja ani wa pulezidenti emugambe nti sitandi ya buganda eyogera ku mairo n'ebyo bye tuze tutambuliramu yeeno nga kiri fomo not infomo nga bwe tugamba buganda lwazi netukoma awo museveni tajja tutumiwa ne tubeeraawo ne tuwunnuuna buwunnuunyi naye nga teriyo kikolwa kyamaki kyamakulu abaffe ebiwandiiko bayibuli agamba nti endagaano kasita emala okussibwako emikono ne bwemala emyaka ebikumi ebina mu bitabo bya pawulo esigala nnamu ebbaluwa ne bwewandiikibwa bwetyo eyo ndagaano nabwekityo ebigambo bya ssaabasajja kabaka tusinzire ku ebyo ngaoli yagamba n'okuva n'olwaleero byonna mbizizza byujja n'okutanula leero byonna bizze buki bujja n'olwaliro ssaabasajja kabaka esitatimenti ze zagezezzaako okuzza buganda bujja mwebyo tutekeddwa okutambuliramu biteekwa okuba nga biri fomu byakisajja kikulu ye buganda enkadde bwe yali etambula namba t nsaba mu bigambo bino ebyokuteesaako nebyo tubadde tujja tutambuliramu ebigambo ebyabadde bidde buganda mu sipiiki ya ssaabasajja kabaka tubyawule naye ebigambo ebyabadde bidde eri central gavumenti byanjawulo nnyo byanjawulo Mm. bwe twogera ku mpisa enno n'obuwangwa obulombolombo n'olulimi ebyo bigwa katikkiro kennyini okussa mu nkola ssaabasajja kabaka kyeyakoze eki ah, era n'obuufu bwe bumu abaganda gye tuli okukyusa empisa zaffe tutandike otutunulira kigambo kya ssaabasajja kabaka yavuddemu sitatimenti ki tugigoberera tutya okukuza abaana empisa zikomewo mu maka gaffe mm. abaffe obulombolombo abaffe okwogera ku lulimi netuba nga abaana bulijjo tukikuba wali nga bwe twakikube mu episode eri oli nayimba ebiyimba mu lulimi lwaffe nga tebitegerekeka naye nga mumengo telina copyright ku lulimi lwayo <laughs> ekyo kigwawa hmm. eh, ekintu kyonna oga nti eryo ggwanga kyebusooka nakyo kiki dulimi dulimi nabawa ekyokulabirako nti amerika ebbanga lyonna ejja vunnamira bungereza nti lwaki ba aborigines oba betutaba natives aba amerika baali ba red indians babalyawo ngera bwolaba abadduga bwebabajjawo mu australia ne babanazaawo naye ekikulu kyekirwaki bungereza amerika ejja kuvunamira bungereza amerika bwe yagenda yo eri teyatwalayo olulimi nega nti we adopt indian language batwala luzungu ofwich luliko nanyini omungereza mungereza kyobula buli presidenti yenna ali entebe ateeka ovunnama ebungereza agendayo lwaki nti ngenze kola kunaabakyalo kuhonalinga lulimi nti lulwe ekyokubiri nti amerika lyalitwale lya bungereza nabina bwe biri eggwanga nga tunaga nti eryo ggwanga tusooka naki naye olulimi bwe lujja nga lufa amakulu nti ate eggwanga buganda lyeririwa teririiwo hmm. nabwe ekyo ebigambo bya ssaabasajja kabaka tubyawulemu emirundi emeka ebintu ebidde buganda naffe abaganda tubitunuulire nga byankizo nebyo bibadde bidde ewa purezidenti nabyo nga byanjawulo kaakati mwebyo ebidde e buganda bwetwadde twogerako ebbanga lyo nabye tuzze tusomesa abantu nti abaaye twabula katikkiro lwaki okutta ekkubo liri lwaki administration yemmengo nfu lwaki ate ekintu kyambaziddwa nga ate mmengo yebba abaganda yebba abakopi kale okutereza wekuli katikkiro mayega nekyokwiga tekwa kujja mu kinene mubiteekeddwa okukolebwa nzira ku ludda lulu wabuuzizza olukyalo lwa ssaabasajja kabaka lwasinzidde ku bigambo byenkoni nga bye byasindukirizza oli emmeeme ebbanga lyonna njagala kukibategeeza buganda bwetyo bwefaanagana ne bali bannampulizimu abiri abatudde ku ludda luli bakyala kimpadde ebbanga lyonna abaagala okumira obuganda baba balinda ekigambo nti lwaki saabasajja kabatayogera bwalivaamu statement olwaliro bagigoberedde ebigambo byasindukiriza emmeeme kubanga mwalimu statement ega nti kekaseera abaganda okulwanirira ebyaffe tetujja kusatebayo statement esukka kwekyo kugamba <laughs> nti kabaka yaduumidde nti wabeerawo ensobi yonna ejja hmm. musitukiremu kiba kiwedde kubanga yenkola yeemu eyamugisa ebungereza najja yetaba mu lutalo ekyo kyamala okukakasa nti saabasajja kabaka ali luddaki nti ludda luli <laughs> abataka abaali bagenze owobo tebaddukayo buddusi naga nti hmm. tetuyinza kubala opposite na saabataka ne betaba mu luki neruwangulwa ke kaseera kekamu akalaga statementi yemu kusaabasajja kabaka mukunyolwa kobwakabaka bwe buganda kukwiseemu ngaate emigongo gyaffe nga bwe yakyogedde buganda tetekeddwa efukamira era tewaliwo kinsonga yonna etugana nti twegayirira twabirwanirira nga byaffe musaayi gwe gwabireeta omunalwanda oli okutuula mu ntebe onfuna bulungi gwali musaayi gw'abanyolo nabe okwetaba mu lutalo lwabwe gwali musaayi gw'abamawanga abayingira abasinga abatali museveni mwekka nga nammwe eggwanga lyammwe abaafa baali batono balubatu ate ngaekibatta zaali nkweza mmwe zennyini obutategeeragana ne bukeera enkya eggwanga ekkulu nga buganda eryalera uganda nakakati lye likyagirera novamu ebigambo ebyogerwa bwe bityo sabasajja kabaka yabuuzizza ebirala tebinnabakudda twatuulira ne tuteesa n'okudda kwaffe nga na buli ekinadda kirinako kiteekeddwa okgobererwa ne tussaawo amateeka ate tonnazza biri okeera ntya kubanja bino bujjo kyembuuza bwe bamubadde mugobera flashright mbadde mbuuza nti gavumenti ettaka lyeyagala erijjawa gavumenti tebankona ttaka abaffe n'ebyo nembuuza ekibuuzo kino nti seebanga ku mailo kenda yadde akanaana sikramoozi ekumi nebbiri ne sikramoozi amakumi ataano nga mubitundu biri museresi kumi nesatu gyebiri babi weggwanga uganda hmm. lwaki ebya buganda byebigenda nowulira ekizezengere nga kivuddeyo nekikugamba eh, njagala okutegeeza eh, eh, buganda yaffenna buganda yamwenna <laughs> mwasuubula ki namba t nakugamba ekigambo kino out of blue ekitategerekeka mm. abaganda terimu lifuga nayenga nti entegera yamwe nga nto <laughs> namba satu nava nagamba nti ebigambo byagera yasosola ateka mu mawanga temumanyi nansobi temuzitegeera ekyokuba nebava nebatandika okubeera okumitetemi batudde jeka hmm. ah, ne flashlight ebyo biganda bito byasigaire byakwogana buki mutesitingaeko mulabe nga gashumba bwe yatugamba muli kikira kyaggoonya nkakasa nti buganda ejjatutemako ekikira ekyo mu mazzi <laughs> bwemuba mukyasaaga busaazi ebintubagamba hmm. nti mulisa ebijanjalo kiki mpiso mpiso n'owulirayo abalala n'atuula gyatudde n'agamba nti ndayira abaganda temugenda kufuna byammwe ebyo tebiriiyo kale bingi ebizze bitambula naye gyebutavuddeko estatement ya saabasajja kabaka oba ekiwandiiko ekyabadde kisomebwa enkoni gye yatudde mu bumpimpi njagala kuddayo ku statement okukyala kwa ssaabasajja kabaka kuwa makulu ki eri obwakabaka bwebugandaneggwanga lina okutwalizaoluvanyuma lwokuba nti statement zataddewo okuva enkoni nga bwetubiyise hmm. mu bumpimpi hmm. kiwa amakulu oba nedda oli yagamba nti gento answer whitens anger gento answer whitens anger but a stupid stars it up bigambo bya solomoni bayibuli ebyogere bye bayibuli singiro <laughs> kale yagamba nti ebigambo ebirungi bikakkanya obusungu nyo naye ate omusirusiru amalaga bwatukeera abattuka batusi n'abisaawo oba nfuna bulungi nfuna sa kale enteeseganya zonna bwe ziba ziise nga ziise buganda nga zirimu sebuufu bwangu tuziwaakadde bwekirina okuba onfuna bulungi mm. kyensaba kyekino bwe tuba tugenda sinzira era nga bisinzidde ku bigambo ssaabasajja kabaka byayogedde enkone pulezidenti n'atuyita atuyite ngaebigambo kwasinziira kwenyini okwanukula ekyo ssaabasajja kabaka lwaki ebadde ayogera not necessarily kumuyita ate ngaekimuyisiza kumutuuzaawo nti atugumikirizemu katono buganda tutegeera kitugenda okukola eh, tujja kulaba ebiddako buganda byebanja specifically biri nowuni mu episode enkadde gyetwakola badde bagitunulye bannaflash kano Mm. nga twogera lwaki buganda teyawa museveni kaki kalulu nabasizaawo ensonga lwaki buganda yanaabuuka ate era nembabuulira nti buganda bwebegenda tesiibula kubanga yenkola yaffe eva tugamba katukomewo naye osaako ekyemisana oba ekyeggulo tekuba <laughs> naye nga yensiibula yaffe nti katukomewo tekale onooba tulabira nabwekiti bwe twali tunyonyola ebigambo ebyo nabawamu kkulu gye njagala okujja mu yokka egi nabagamba nti eggwanga uganda limanyi buganda byebanja lwa nsonga zino wammanga nti endagaano y'olwenda bwe twali tugikola nyingo ekumi netaano yalambika buli kamu konna akogera ku essensi y'ettaka mu bwakabaka bwe buganda and specifically kisinza okutawaanya bannabyabufuzi abasinga mu buganda it is the mirland nawulirayoko kano kali baitheko omugwagwa omu anansonyiwa omumuyita omugwagwa kubanga kiba kimugwanidde ate nga ateka okuba yaliroya nafulumya ekiwandiko ekiza kitambula mu bantu mm. nagamba nti ettaka lyonna eryo mubwakabaka bwa buganda tizimairo that is nonsense and very stupid naye reason gye yawa yagamba atya kubanga ne bwe liba lyaliizi lyakubwa nga mairo oh. nagamba ne liba lyakasitoma ye lyakubwa mu mairo that is very stupid mukuwabya kwabantu ettaka lya mairo mubwakabaka bwa buganda etwitter private mairo liri mu castle age eyo lyeriraga obwakabaka bwe buganda mubakopi nti balina siteeke ku buganda nobwakabaka bwabwe mm. nabwekitimu ebyo byayogerwa emairo tujawula ku lease hold tujawula ku free hold gyebagunjawo eyo teyali mu buganda mu nkuba yettaka free hold teriiyo wabula free hold yajja okulya ettaka lya buganda emairo akenda n'akanaana nga zitandika na ordinances obote n'amiini ne museveni bwazze n'azijuliriza bwe tugenda ku leasehold kirala customerland kirala ate toyinza kugaba customer that is mairo biri ebyoga nti byonna babikubayosi mairo twamanya measurements nti customary tulina obungi bwebuti nekyakasibwa nti this private mairo nedidusaabasajja kabaka lwafuuka omukopi kwekugula ku ttaka lino mubwakabaka bwe buganda ebadde bayithewe hmm. kati tuddayo ku kiri okubategeeza kino nti nabagamba nti enyinga ekumi netaano nebyo ebyaddizibwa okitobanga munaana nga biretebwa muzungu biddemu bikwasibwa emmengo nga bwe twali mundagana okumulunana muekyenda mwena netuweebwa ebyaffe netukwasa obuyinza tugaa nti bungeze etutte buno ne buganda esigaza buliwa buno byebyaddizibwa central gavument erina bikwata entirely and hole nebikwasa mmengo waliwo sikwamozi kumi nebbiri mufuna bulungi esuddeko ekibuga kampala kyaggwako nkumwenda kyenda mu mwenda eh. ekibuga ekyo kyakirina kukwatibwa kiddizibwe emmengo tekiddanga era museveni yagerengetanya kinene nnyo ekibuga ekyo kisigale eri <clears throat> naye ngaate bwemunye bwe baba bakizizza emmengo teri gwe bagenda goba mu kibuga ekyo wabula tukyusa mpa ya musolo nti gutunule emmengo oba ontegedde bulungi gwe omukiga aliyo omuhoololo omutuula ali mukibuga kampala omu estana mwabajja mulwenda mwesatu kigezi abolwenda mwekumi west nil nemad lwenda kumi nebiri langonakyo lukumienda kumi nena kalamojja abiri mumukaaga bunyolo aheebwa asatu mumukaaga nfuna bulungiasembayokutuuka ankole lwenda mugumu <laughs> tolo lwenda olwereere abantu abo bonna batudde mu kibuga kampala nga mukikozesa mm. nga mwagula ku private mail erimu mm. abamu ne musam business ku lease hold bwe bakyusa ekibuga ekyo nekiddira mmengo tetubagoba mubugobe mukyusa misolo nigiddira mmengo tukyusa bukyusa misolo buwulize gyetteeka lya 2028 eryamalayekannono go konna kuwa ekibanja n'owettaka banatuulako kati mukyusa busuulu abaddawe bwa central government bwa kcca nemukyusa busulu nemutandika buwawa emengo kyekitubanja sittaka lyammwe gavumenti enaaba ekyaliwo simanyanga <laughs> nize kyenyagala okubategeeza mm. nti ekyo kyekyo bwekito bwe kiri kakati okukyala kwa saabasajja kabaka mm. nzirayo ku nsonga enkulu kubanga kyombadde mba flashback mm. ku hmm. tap gyetwateeka lwaki buganda teyawa kiki kakati ekiteekeddwa okukolebwa mu jakana naddulya entegeera yange nga kinoomu sekinoomu atali kampa byakukola oba byakwogera nti bwe nabiyiga kitange yaŋŋamba mm. nti sikuwadde bikwata oba bikokyo wabula jjamu amagezi oviseemu ku ntambula emwe biteekeddwa okutambula hmm. kale bwenzija ano sisoka kwebuuza ku nti wayi taata okujjako mba neera bino nti wayi wayogera ku nsonga gundi amannya gano gambuzaabuuza nti aa eryo liteeke wali ekyo kiwedde kuba nkyamwebuuzaku tegamuggwangamu hmm. kati nzire ku nsonga giyange gyentegeera nti olutya lwa ssaabasajja kabaka lulina kuba productive lutya okusinzira ku kiwandiiko kyeyasomedde enkoni kyo kyabadde kikaawo nja kusaba nammengo basinze ku kiwandiiko ekyo kyennyini badde mubategeze his excellent president nga bagenzeeyo nabyo wekitiibwa katikkiro mayiga nendaba wekitiibwa omulangira wasajja n'abasigalidde bataddeko nessebuufu bwangu nga bakulembedde ndoza ne personal secretary we mm. yabaddeko kaakati mweokusituka okugenda eri nga saabasajja kabaka ayitiddwa mu lukyalo lwe balabaganeko ne kabona munna omulala ebintu bino wammanga mubitekeko nyo essira ekisooka kyemmenye nti endagaano olukumi nda olwereere nyinga ekumi n'ettaano mujjukize mu 7 nti mubitwali tuddizibwa obuyinza bwaffe twali tukwasiddwa bwongeza okitoba 8 ebiri mu nsonga ezo bye twetaaga buganda byeyagala ekyo kimu namba nsaba bannammengo bo bennyini badde mubakitize era basabe bino wammanga ebyendagaano eyasembayo mu mwaka 55 era namirwe agreement eyagala otuusa era nenteeseganya yaliwo constitution crisis eyaleeta buganda butya bwegenda okugattagana abannayuganda bano biki privileges twakkanyaako eziri mu ndagaano ya 55 still recall that agreement tusobole otunulamu kubanga buganda weganyulirwamu ekinene hmm. mundagaano eyo mulimu bino wammanga bannabuganda mubitegeere nti si kuyambibwanga ssabasajja kabaka bwe yakola ki wabula twakkaanya ku bintu bino era nga byakkalwe so simulala kulaga masajja oba kulaga sajja nga his excellent president bwakoze ku ludda lwabaganda okusingira ddala endagaano eyo egamba etya privileges ezisooka executive powers saabasajja kabaka yabadde enkoni ate mukubeerayo okune naabakyala oba naabagereka bwabaayo ebbanga lino emikolo gyebibaddeko saabasajja kabaka afuyisa ku bisubi ku bisiko so nga ate endagaano eyo ekugamba etya nti privileges zonna ezi ku his excellen the president ne mukyala we the privileges zenyini eziteekeddwa situra zikolebwe ku saabasajja kabaka w'obwakabaka bwe buganda bwekiri bwekiri endagaano eyo 55 lwaki kabaka afuyisa ku bisubi nabagereka hmm. nafuyisa ku bisubi saabasajja kabaka emoka kacyanga mulaba nga agina eyo landi cruise gyavuga lwaki avuga emu nga museveni olina olukulana lwemotoka ziva eri kumpi ogenda mu convoy eh, ya motoka kikumi ekyo mumateeka sabasajja kabaka mundagano y5mwetano byoli byonna enyonyi gyewagula ebimaluka byavuga ebyo byebiigo byabeeramu nebyesuti yeba suti namba nebuliri bubamu ateka okusula singa embeera ekaawa sitwereti buki wabula kroset namba ejjuddemu buli kimu olwesinga lwononekaddamu nayinga nakyusa saabasajja kabaka biba bimugwanidde yendagano y5 bwesoma number two the privileges ezawe bamemba parliament nga bwetulina mumemba parliament wa uganda the privileges ezimu eziba ku memba wa parliament wa mengo lukiiko esente zebafuna bano mm. na buli kimu kyebafuna mutwaguze muluka mipiira minene batwadde miliyoni bibiri ekyo kyali mandatory esente zokuweba mumengo era memba ah. memba golukiiko twambala rm nga mm. mengo lukiiko eno nga baliko mp uganda nga enumber plate bwezivuga esente ne privilege zonna mengo lukiiko eteeka ozifuna namba satu ye judiciary ya buganda eyakooti za kisekwa nga judiciary uganda bwetambula bwekiri mandatory judiciary eno okuba nti ekufuna ebintu byebimu mu kooti za kisekwa eza buganda naye nebuuza balooyo abaliyo bampanga bamale bamakubuya nokitiibwa katikiro mayega ebbanga lyonna balooya naye byobo babireka wali ne babisuula muguluka kubanga babawo obusente obutonotono ne baleka buganda mu myanga era nkyebuuza ebbanga lyonna lwaki bonna babadde basavinga mmengo be bagigaggawaddemu era bo be banyonyonsa emmengo nga mmengo teganyuddwa mu kyo kyeri hmm. mumu abasavinga buganda efiiriddwa bufiirwa kale olukyalo olwo lwa ssaabasajja kabaka mwebe mutekeddwa otegeeza his excellency president yasse mu nkola zendagaano yokusinza ku ndagaano yolwolwenda bwe yali naye tutuusa ku ndagaano okulwenda mu ataano mu etaano ezo ziyiseemu wakati awo zetogedde zalina gye bigoberera biki birala nabwe kityo mubasaba ekyo tukiteeke mu cruise fe twagala okwogerako nabutya bwe bitekeddwa otutekebwa mu nkola ekisembayo ku kyo ku busebuufu bwange olukyala lwo olwo ajjukire ebigambo bino mengo yatuma owekitiibwa haji nadduli agendewa his excellency president era his excellency president bwe bamutegeeza sorry president yakubira owekitiibwa nadduli i remember very well namugaa nti ebbanga lyonna menge manjiza ebintu ebyayo hmm. naye sibitegeera buki <laughs> bulungi naye nalikusabye nti bwe twali mu nsiko gwe nanyini kigambo kyakasako okunyingizamu ebintu bya mmengo bino jangu ombuulire buganda eyagala ki ebyayo mbigiwe mhm. ennaku z'omwezi nga munaana ogwekkumi mwakaki biri ena mm. baayitibwa ne bagenda ekkalamojja bwe batuuka ekkalamojja waliyo no minisita wa trade ameria kyambadde ne bayita meja ndi walana haji gwe yagenda naye bwe batuuka eyo haji annyonnyola pulezidenti era ne byebakkanyako bye bino wammanga nti mu lukiiko lwo ne meetingi pulezidenti yakkiriza nti amasomero gonna gali ku higher institution higher learning okugjako makere university yokka ibeya central eya central government amasomero gonna gonna gakutta gaddiza mmere okuva ku primary ah, mpaka university buliriza ekyokubiri nagamba atya nti kalica entayale yonna ngisitudde bukolokolo nga bwe yali eyo ngisijja tulamu yadde neeki mengo ngibaddiza ebyo byammwe namba satu nagamba amalwaliro gonna agali mu buganda ngaogyeko mulago hospital yokka okuva ku health center one paka ku hospital jamumulago gonna nagakwata nagaddiza mumengo eyo endagaano eh, ya bbiri ena gibiwawahaji nadduli mu ndagaano eyo nabagaa nti enguudo zonna eza federals ne tamaka roads ngaogyeko eza main roads ezigatta amawanga ne streets zaffe ezaggwanga uganda byonna mbizizaayo emmengo mengo yeberabirira ebintu ebyo banna ompulira bulungi waliwo ensonga lwaki ebintu birina okudda netudde ku nsonga endala eyali erakidde ensubi yali esembayo abutya bwetugenda okuzzaawo olukiiko lwa mmengo era katikkira n'alondebwanga atya kubanga yabuuza nti naawa shedo gavumenti eyo abaganda bwe bali nsiba walivayo ajja okunsiba asobola okutuwawaabira <laughs> muddeyo muteese butya bwemugenda okuddamu okulonda mmengo olukiiko lujje nga bantu bwe balulonze nga bwe lwali mu nonda enkadde butunda member wa parliament owa central government butunda member wa parliament yayingira mu lumengo olukiiko ndagaano ya 155 nebyo byalimu ebiri hmm. naye bbiri ena aja abitegeeza president president abimuddiza amuga nti ekiwandiko ebyo nebyo mbitaddeko omukono bitwalire ssaabasajja kabaka n'olukiiko lw'emmengo babiteeseko tuddemu tutuule tubisa tutya mu nkola era ddi naye ngaekisibye kiri ki katikkiro agenda kulondebwa atya ne baministers saabasajja kabaka baalina okuweebwa nabo baba bateesaako <clears throat> ofuna bulungi ekiwandiiko ekyo bwe kyavaayo wekitiibwa nadduli nakyeta bwebba ajja emengo okukiwa owekitiibwa sibuufu bwangu nabimuyitiremu nga bwe bimuyitiddemu amubuuza ekigambo kino ti bulijjo bentuuma okuteesa <laughs> babadde bateesaayo biki naye ng'ate abantu be bamu mu budde buli ate era bebakyatudde mu mengo nabasajja kabaka olulimi lwo lukugamba lutya nti wamba wabayiga amaddu ga mukamawe nagagagagattamu bobadde ojja otuma badde batunuulira ngaekintu ekyo kiba kinadda nga kiyamba buganda naawe ngaekibiina kyabwe tekifunemu oba gwa mutemwagwe ekyatta kitte oba nfuna bulungi kisabasajja kabaka yayita olukiiko luno wammanga kubanga ekitiibwa hajji nadi bwe yakomawo yalaba oyo omulangira wasajja omugwegwenyufu nemeja ndiwalana bubatwe basituka nebagenda ebbanda wali bwebatwalirayo ekiwandiiko ekyo bwebatuukayo saabasajja kabaka nayita olukiiko luno wammanga hmm. nayita owekitiibwa ye kenyini saabasajja kabaka yali mwali nayita owekitiibwa katikkiro mulwanyamuli hmm. sipiika wolukiiko olwo yaliwo mubudde obwo mahabuba semakalu kati mugenzi nayita saabalangira nayita omutaka nadduli kibaale nayita yokaana mukasa eyo bishop yali asinze nindowooza masaka nayita ateno jeno mutiibwa mises mpanga nasembera olwoyo asempeebwa nowekitiibwa nadduli bwe batwe baali mu lukiiko olwo mu lukiiko olwo baba baluzeemu saabasajja kabaka abanjulira nadduli byaleese okuva owa his excellency president n'abategeeza nti nize kiwandiiko kiva gye muli ekikakasa nti mukkiriza ebintu ebyo mengo esigale okuba nga yebirabirira okuva 2 omwezi gw'e1 mpaka 221 ekiwandiiko ekyo tekyeddangayo wenkubire omulanga wano nti saabasajja kabaka olukyalalwo olwo duddemu lutunuulire ebyo ebyatuuba bbiri ena ebyali bitegeeza mengo gavumenti oba buganda gavumenti kubanga bwe bwali obuweereza tujje nga tubanja ebisigalidde kubanga n'abanajja bajja tutunuulira obuufu bwe bumu nti tulinawo kiriwa ekyasigalayo kyekki mpaka wetulituuka mu federal system olijja mukulembeze agenda okutegeera bute eggwanga bwe ligwanidde ofuga kubanga oli yagaa mu bayibuli nti walijja kabaka atalimanya yusufu eh, ye yajja yusufu bwe yali omuweereza omulungi mu misiri kubanga ali administrator mukulu bwe yali okumulembe gwe yeegomba yusufu naye oli bwemugana nti enyukutaga nti walijja kabaka atalimanya yusufu buli omu yeewuunya <laughs> kiriba kitya mukusembayo kristo yesu yajja yusufu yakola bingi teyazukiza ku bafu yusufu yakola bingi teyatambuza ku balema yusufu teyawonya ku ndwadde zankuku yadde ez'omubiri oba ez'omyoyo yusufu talina kirala kyonna kyeyakola kituuka mu kristo kwe bwe yakola ki byeyakola nabwe kityo bwe tuba tubanja na bino bikomyewo museveni akaseera kesi kawanvu mumpeerayo obuwangaazi niwankwadde bakola ebintu bino nga balaba nga ba imoto naye nga tebali kale oyo aligenda okujja ze prerequisites zetwategeeza abaganda nti badde mbazisetinge mukulembeze ekyagenda okujja mwemuteekewo ekiwandiiko kyammwe oyagala tukuwagire nti ddala ebintu bino byammengo nti obirabye nti ye teekako omukono nti gwe baowangulira ebintu bino bimaze okuyitawo nga tugenda wamulamuzi mukulu ngaekiwandiiko tekikuba mu nsi yonna omale okuwangula ate obyejjagale ngaokyuka <laughs> abo buganda ebegenda kukweyambulira misana ttuku naye buli mukulembeze anajja ebizibu emanifesto netugoberera ii oli yaga nti situla ebirowoozo <laughs> yagamba nti mwabaana ba isirairi yenna alemereddwa wetika omusalaba gwokola eki ogende ongobere naye tiyaga nti mbafiiriridde kakati atigwokeera nkya nti ebizibu emanifesto yange <laughs> olinga tutegeeza nti aye byamu byemuliko tufiiririre ate gwe otya kyekyo gwe nebukeera nkyaga nti ebizibu byammwe yemanifesto yange Mhm. kacyanga avaayo aba ne bakutte yakagenda najjayo e bameka yali alinda amale kuwangula webale nnyo ebizibu byange nabwena bwe bifaanagana ye manifesto yamwe nja kusaba olukiiko lwonna olwawerekedde ku ssaabasajja kabaka ekinkubya omwana mulenzi oli omulangira wa sajja zempisa embi zayolesa mu bwakabaka ng'ate yali badde abaliwanga omulangira omukulu ekyokubiri ebbanga lyonna tabadde mwerufu eri ssaabasajja kabaka newankubadde temiyinza kulagwa hmm. ababadde babba ebyamubiteeka eri buganda okukonziba be baleeta ebiwandiiko ebyo mu byonna simulabangako nga bwali wasajja bwaddamu kuwandika baluwa ejjukizo olina kujjukiza ku ssaabasajja kabaka okugjako mukwatira ku booti cruse nga bagenze kwegaddanga ku bakyala be batalinako bwettanire nasaba katonda singa wafiirayo mwana gwe onare katonda musaase okusaaza obuganda mu nswaza bwetyo omulangira katonda mubitegeera ebyo mba kubanga nze mukulembeza aliko nga museveni ku ludda lwe saidi eri <laughs> naali badde ndagidde eh. nti buli muntu yenna gwosanga national idi esoma nti muganda musibeeko mm. lubenga nyikibwe mu nyanja tadde oyo muzayo nga yo idi bamarinis abange kyembategeeza lwaki eryo ggwanga kulu teina kwera mu bintu empisa za fete ziri mu bya chana chito mwebwa kamutya kuba malaya bwe mutaina bwe tanile mutugenze ku boat cruise eri kwe kubere yo kubizinga mwaingira mu maisa chago muri basamize agenze kulya bulamu batadde mu kasente abalanga naba mbeja sewa tubasali tasema bya bakope bino olaba mu pisa enkadde mulangira no kufwaso muwala nafuna buto kuluja mm. watibwanga butibwa oh. ate bino byokusaliita ebyo vakuma mm. basudde emirembe n'empisa sikukyanatunoticom waliwo eyaweereza message hmm. ku mukutu ogumu nagaa nadde tubadde tukwagala nnyo naye buli lwoyogera okuba bakatikkiro akati naga nti mufeemu ekyejo kino nkitegeeza buli muntu yenna ali gyali jakana nadduli sogera nko wano wonna nkiddamu nti noonya buganzi ekyo kikafuuwe eggwanga lyonna ne bulimwegatta ne munkyawa naye nga kyenjogera kyekituufu nja sisigala ku kyo jasigala ku kituufu mu ntegera yaffe twala ekigambo kino ebitundu tutwala ataano mweki ebiwanguza his excellence president likewise nemubitundu ataano mu kimu bw'oba mubi ana mu omwenda nebiba birungi oba osigala oli mubi saagala onjogeze birungi byoli oŋambe gwe tolina kalungi koolaba ngaebibi byebyamusukka akalungi tekaba na mugaso hmm. ekyo tiba na mugaso wabula ate bwabanga mulungi ebitundu ataano mukimu ana mu omwenda ebibi tubigalira emabega nti ao ah, nakyali yadde yaddeko kyatambula <laughs> nabwe kiti ali eyo uh-huh. oli wa flashlight namikutu mira gyonna ekitudde ku social media oli muganda kikaaki oli waggwanga ki nga njogera ku nsonga za ggwanga ddamba njatambula nakituufu so si ggwanga yadde eddiini gwanjagala njagala lwebyo binvaamu noli kiyabuuza mu bayibuli nti mujja gyendi kulwokubanga munja kulwebyo binvaamu oba mujja gyendi kulwebyo bwokubanga mujja gyendi mulya nemukolaki nemukuta kuba yamala kuzimbula okusa migaati nebayala kwekubuuza nti abaayi mujja gyendi kulwebyo ebinvaamu oba mujja gyendi kulwokubaebyo mujja gyemuli mulya nemukolaki nemukuta nga naye kimulemi okutegeera nzanjagala njagalira ku kituufu so si ggwe kyowulya na instinkit zo zekikolaki kyovalambaga nti sijja no ngaasembayo wendowoozayo naye ekintu bwe kiba kikyamu sijja kikyusa kibe kituufu ebyo biveeko kikafuuwe okunjagalako kusiza eri ne mukalu nabategeeza lunye era nabayambako kyova nti bwe nagwa saakaayana hmm. nabagaa nti saagala mpaka lunga tontegedde nzize wano ngaekitale kimu ekyobwojo bumeka ekigenda otutema ku lwobutuukirivu nobutali butuukirivu bayibuli bweyogerako bwoba ono negattako sagalo negatteko mudala ba chairman noga nti nja kuwagira jakana nadduli bwanawangula nga interest yekuga nti njatunda ekibanja kimu bantu mukaaga ne bwobaga wakwata ekipande kyange ku layini nja kugalira misana hmm. oli mukambwe ebyo njeemu etiyuko nezadde zadde eritali mu makulu ebyokwagala ebyekyana ekito ebyobufuzi kutereeza nkonga nti tubadde tukwagala okukuleke tonjagala biveeko ebyo onjagalira mu byansobi kuba njogedde gwe kukyoyagala eh, aa ah, oyo si yejjakana nadoli ebyo kale bwemuba mu birowooza ebyokunjagala mubyerabire nja sigala ku kituufu kaabe sebuufu bwawo nga yensobi nja gisaawo his excellent president oba yensobi tugiseewo bwe baba buweereza bannaffe nga bebali mu nsobi eyo naye tugiseewo eveewo nabwekite ku lukiiko lwa ssaabasajja kabaka oba okuyitibwakwe addemu ayite abantu abo ne mu lukiiko olwo abasatu abaafa tubajjemu kubanga mahabuba semakalu mufu yali spiika by then yafa ah, oba nfuna bulungi nabwekite mu lukyala lwaffe olwokusinza ku bigambo ebyavudde enkoni mbaddemu mu kusembayo nja kusaba obuganda butandika okukola ebigambo bino fomale tuve mu kigambo infomality tunyumya ku mboozi nebeerawoawo kibooziboozi tuli bamaanyi buganda lwazi nebikomaawo mm. abajja bagenda sigaza buufu ki kubagenda okutunda nga bana abasembayo fe betuwaako ebyafayo nti ebbaluwa eno yawandikibwa ennaku z'omwezi bweti nga egenda ku lukiiko gundi gavana yakola ekintu gundi nemmengo olwayo tuwandike ebiwandiiko ebiraga sitandiku ebyo tuteekeddwa okuteesa nebiki byetwaga n'amawanga agasigadde mu sese kumi nesatu bakole enkola y'emu kale byenteekeddwa okwogera ku kintu ekyo okulukyalwa ssaabasajja kabaka ewa hisexcen the president enakasero nawuliddeko mbu bamusuubiza mbu i repeat it not yet have got the truth nja kisaakingako bwekinaba weekiri nakyo tukiwa etopic yaki nti uganda egenda kuweba billions 12 naye mbuuza baziwa mu kapasite ki kubanga buganda byebanja billioni bibiri ndaba nga siringi ekikumi <laughs> jaka nawe sente zonga neneo narevo bilioni bibiri e eh, bilioni bibiri e. ezo sente kikumi buganda ku sente zebanja vao nawe reka tujere gotyo hey, eh, nze bado me sente nyingi nyo ezo bilioni bibiri nga kali badde kasamambire kokutunulwako gwali badde musolo gwa myaka esatu oh. tubanja ku kigambo buganda ku sikula mwezi kumi nebiri situdeko ekibuga kampala bilioni bibiri ziweebwa mu myaka esatu onywa bilioni bibiri ku ki oba gwe bazikuwulira nga okuba oli mwavu owulira nga bakuwadde eggwanga liweddeyo gwebapimamu ngaomu gwe bagenda ziziwa saabasajja kabaka yekka embadde endowooza eyo ntegeera naawe ento yakigwago wavu buganda emyaka kumi n'ebiri hmm. sorry ekibuga kya sikwamazi kumi neezi kumi nabiri okuva mu mwaka olukumi namwekyenda mu omwenda buli gwaggwako nga kikwasizwa gavana hmm. tekisasulwanga yadde omusolo oguvaayo kyetuyita busuulu oba envu gye yali badde dda ewa saabasajja kabaka buganda ekibuga mengo emyaka okuva mukyenda mumwenda giri emeka otuuka olwaleero gamba nti abiri muesatu jeja abiri muesatu era otekawo biliyoni bibiri nanti kakati obuuzizadayo ku kcca e sente zesoza mukibuga kampala weba etuuse kuserigamba nti yeyesololeza neyekolera emirimu gyayo nga teyambiddwako central gavumenti olowooza sente zibameka ezikulunganyiza mukibuga kampala onywa bubiliyoni bibiri bwe buti ah, ah. bamembe ba parliament nga babejagalira omwo buli omu ne bamwonolirako emilioni bibiri bibiri bwetoloze ku bamemba ba parliament ebikumi bina abaweze olwaleero abayononye sente mmeka alimu billions onyumya buganda sasula myaka gyayo nakibuga kyayo muebyo byakyana kito oyogeddembuuza biliyoni bibiri ezo ziri kusukamaozi amakumi ataano gatuddeko ebitebe bya gavumenti eziri mu ndagaano muli nedakitufu ogedde bulungi sigenda kuki specifically eziweba president saabasajja kabaka oba mengo zirina okubaako obuufu kwe butunuulira obuli mu buwandike ntitusasudde kino nakikyembadde ŋamba nawe ogedde bulungi nolika ogamba owulidde mbu bayinza okuba nga bamugambye tukoddeyo kacyayi genda onyo kukyenca lanci ejja nesapa ejja mm-hmm, saabasajja kabaka tibamukola bwebatyo sebo eyebanguzi kabaka taweebwanguzi <laughs> adnang yetujibala kakati bayinzanga ina bapimyapimyemufuluma bbiri mwenda eh. eyogera gyetwita anti corruption act bweba ennyonnyola ekigambo embezement hmm. nenyonyola ekigambo corruption even gift erina ekirindiriddwa ku mugongo gwayo seduction ku ki kyoyagala embeera eriwo sabasajja kaba yavudde enkoni nayogera byayogedde n'omwito omwemiliyoni bimeka biriyoni bibiri hmm. etugiba seduction eba kituufu paati yanguzi ebanga gifuti 29nkugambye eh, okukijja mu kigambo nguzi ziteekwa okuba nga zinyonyoleddwa zizze ku specifikaly buganda byebanja kiki kyebasasudde buyinza okukeera enkya ngaogaba atuwadde miliyoni bibiri biliyoni bibiri nga museveni yalinga asasudde mairo gyali mu kuwuganirako <laughs> fetugere tutuuke nga ga nti atwaba biliyoni bibiri wano twali tusasula ku mairo eno Eh. Mhm. ebigambo ebidde buganda newa ssaabasajja kabaka biteeka okuba nga biriso clarified genuinire nga birina bwebitini point nze sikugwa buki abaganda bwakeera enkyagee nti saabasajja kabaka lidde mu buganda olukwe kiwulikika bulala ekyo kimukigenderere nkiddamu bwe bukeera enky abaganda bagamba titwedwaku tetutunulidde saabasajja kabaka yalidde mu buganda ye kenyini olukwe ekyo kintu kikyamu nnyo nabwekiti esente zigenda e buganda zeetaaga otteekako amagezi seven awa esente ezo specifically ku ki singa ddala kiba nga bwekityo bwekiri omunankola ekivuba negyebweraga kikula kye yenanyini hmm. bulabolabo ngaalina kyakunonyamu ekyo ggwanga lyammwe mwenna abalunzi bwemufanagana ajja namate emuzigo akusengeranga tajjanga bwatyo nga tanala kubako kyakwagalamu <laughs> nga tabiwereza abiwereza bana eh, oli munywani eh, munywani kikakyoyo kulukyoyagala emabega nawano eh. okwegendeza kwetaga okubawo nga kwakisajja kikulu buganda bweri it is a full flagged nation tudde kundagana kwenda mwatano mwetaano emalayo ebintu byetuva okwogera kale buganda byebanja central gavument nabaganda bali hmm. ebiliyoni bibiri okuzituwa tezisasula nabamemba ba palamenti ba buganda kumala myaka etaano na privileges zaabwe na privileges zaabwe ngaogambe nti biliyoni bibiri okwawulidde bimbu bingi ezo siringi kikumi ku buganda zebanja katubuuza kikumi kigwa kuki akatalekeka kembuzayo kamu what makes a government what makes a government hmm. golowooza government kyekibantu from where decision is to farm from different nations different nations buganda different nation egenda tutuladde uganda different nations buganda is a nation itself namawanga gaayo kyovulamu nkaaga mwena nakunyonyola nti empola bweyajjano yagamba sabasajja kabaka nti nkuwadde ekitiibwa kyobwa empola you are not his majesty amawanga olina kumpi gagenda mumwenda agakwegattako ngaalina ennimi koki yajja no mwaka lukumiendamu ekinaana lukumi lunaana lukumi lukaaga kinaana netwegattako ku buganda baali batta lupooke luli hmm. nibegatta ku buganda lulimi nelwatowaale olwenu okuviirira ku pookino waabwe otunuulira eggwanga lya kooki lyatwegattako lukumi lunaana kyenda mwetaano ligatta ku buganda kiba nti netebe ya saabasajja kabaka eyowa kooki weeri wali mu lukiiko emenga etula kugwa kono kuba saabasajja kabaka yakimawo ki pokino kwegatta kweno pokino mulala nooli mulala <laughs> ah. okuwulira ebizinga biri hmm. byajja nebitwegattako kale ekizinga kyesese kyatwegattako lukumu lukaaga nsanvu mu mwenda ekyasese nekigatta eno baali tebaliyo aboogera olusese olwo gyebali kwebale nnyo namugaa nti wa an empula wabula toli his majesty olw'amawanga gano agakwegattako mwegye mutugyeregerera nga abatategeera onyumya sinji ebiliyoni bibiri biliyoni bibiri it is nothing ku buganda buganda byetubanja biyitirivu ebiri wase trillion dolla naye nga bali babilisitinzeekokko obadde byomumenya ogubadde owebaseewo nanti gwembiwulidde bitwadde tunyonyola babeere fomo betubanja ebise mu mpapula nabasigaddeku baligenda osinziira n'okutunulaga nti museveni aganyi buganyi hmm. yabitegeera naye nekyo nekibeerawo buganda kyetegeddwa okukola ne mukadde kano kwe kuzimba abakulembeze baayo nabe bazimbe egani nti ono tumutaddeko ebiiso ebyaffe abitegeera naye naye nemubataddeko eriiso endagaano emala kuluma tebukera kyajja kanadu nze nesimbyewo nti aba yenaye byentegeera mbawadde ebiwandiiko byabibyo bwemba mubiyisemu nemubisiima eyo enkola yange gyenza okufugiramu bwe mugikakasa ebeere mumateeka si babbiwani muzukulu wagayira gajule mbuyaze mwana muganda nga bwe mwamuwakaki atulazaawawati waliwo webuzizaako emabega kiriyo muganda yes tetubadde nabaganda bakubye bwakabaka babaddewo mukwebale nnyo mukuzaaba mmwe nokutuna epulika gundi zetutunulidde mumaaso tulagawa tuve mu byatwesize twesigira biki twesigamu biki ebyo nabino bibeere fomu fomu kale embeera bwe tuli mbeewazisa ekigambo nkiddamu abali mmengo saabasajja okusanyinga essente zonna eziba mu sente gavumenti nga tezirinaako buufu zize lwaki ekyo kikyamu okukeera nky omuganda nga yedwakudde okutunda esaabasajja kabaka nga yeyalidde mu buganda oluki olukwe olukwe buganda erina ebyayo n'amagezi agetagisayo analesinga dokito ina kyobuuza hmm. ekyo njagadde okwogeraku nedda eh, tekyabaddeyo kyamaanyi ku lwaki kabaka yatutta olukyala olwamwitiddwa ewa mukulu munne katonda bampera omukisa tuyanza ho nareba tuyinza tuyinza tuyanza tuyanziza highlights ozitwadde bulungi ezava eri mu majaguza hmm. n'okukyala eri state house ozinyonyodde bulungi naye kino kyakiteekako disclaimer hmm. nti nze ŋanze wenalaba omutanda hmm. endabika gyalafaananamuko nanti kati ndi muganda bwogenda bulyamba olyamba kanange omuganda wa wano ne mukigambo e- ekyeddiiniyo kiteekeyo bayibuli mukkiririza aga nti bwogenda mu befeso fuuka ekyo bwogenda mu befeso fuuka omwefeeso bwogenda mu basuuli okola otya fuuka abo bennyini mubagalaatiya ne mubebulaniya hmm. beera kyekimu naye kristo bamubuuza nti naye mukama waffe otutegeeza ebintu ebyo hmm. kitegeeza kinaga nti balyoke babasembeze mwebale kunsembeza ndowooza kyoliko kale nange oluvanyuma lwokunsembeza no mu buganda natulidde omutanda enfaanana gyafaananamuko nga ndabida president owed kaguta museveni mukulu ku saabasajja mm. naye ate nalabye omutanda enfaanana gyafaananamuko ng'alinga ate omukadde kwoli nkiddamu mm. ntaddeko ne disclaimer simutunulidde mukama kwegamba sikujereegerera ebintu bino tubitegeere waliyo akajanja oba akacapizo hmm. abaganda netijja eryekyana ekito etekeddwa okuvaawo naye ate okusosowaza tubyawuleku ebyo bisatu byemmenye oba nfuna bulungi saabasajja kabaka for ever since abaganda bamubuuza dairekiti for ever since ku nsobi yonna ezze abaganda bo benyini tebayita mu bataka ba busole mm. tebayitawa yadde mubayimbi babuuza sabasajja kabaka kiki kitaawe woono ebbanga lyonna nkibategeeza yeyasinga okubaako kalumanywera abaganda n'okwebuuza nti sabasajja kabaka bukyayi bwonyi wa gavana entakera kiki ekikutwalangayo emengo sukaali yagwayo abaganda tusonde laga nti aa ah, ah, tewannabaawo mbojjanyi yonna naye kinywesa bukyayi wa gavana tulina ensonga zitukanyako naye ziyamba bwakabaka bwaffe na buganda naye baalina question enca kawungeezi mawoka yagenzi wa gavana gavana azituwaki likewis nga ssaabasajja kabaka bwagenzi wa president hmm. nga babuuza naye kabaka ewa president akimangayo ki yafudde kabaka waffe nti kyakuzanyirwako kyekyali eri kale wano bwogamba nti disclaimer it doesn't call for disclaimer you are right to ask it like that okay tinabe saba sajja kabaka hmm. endabika etenyuma tenyuma tewomya tooke ate nga muto ku president emyaka egisukka ekkumi gyamusinga kiki ekyo kiki ekyo ndisaba sajja kabaka ddala mulwadde era wano nkuba omulanga mayega kkiriza obagaana waliwo ensobi eyakoleddwa ku mukola enkoni noba nga wakyalaze lunye nti wagula abamawulire teri yazuminga ku ssaabasajja kabaka musembeza kumulabako taliiwo tewali naye ate bagamba nti ekiwemula amannyo kutana kabiramba oba nfuna bulungibulijjo amannyo nina oba sirina ne sirina weewuunye wakikwekedde eri tewategedde luyita lwa purezidenti nti ajja muyita laba abaana bamukuba kamera bwatunula saabasajja kabaka ngaaguddemu ekkooti ezaali zimunyumira nanekanekana ngaoyinza okugamba mpompogoma oye kabaka kolo gwewakwesa yabamauli tebamuzuuminze wabadde okweka kyemabegawo baganda butaddamu kuwoggana kukola kutya nabwekityo ku kino twakola puroguramu ngaennyonyola nti kiri wase pulezidenti kimukwatirako ddaku ssaabasajja kabaka obulwadde bwe okukakasa nti afaanana atya naye amakulu mumpisa yaffe nenono abagoberera mwebyo gyebali olwokuba nti buganda yasuula enono nobuwangwa bwayo owekitiibwa kasujja oyo yatwalebwa ekika kyengeye yenanyini kujjanjaba sabasajja kabaka ngaayise muwekitiibwa kasujja olubinga omutaka abonna bataka mumpeereza eyo sabasajja kabaka mukyalo we bamugjamu nabagereka mubulwadde bwe tabaako mubakyala abatano kabaka bawasa mm. nasaza kadulubale kabejja nababiri abasigalidde mubo mubaako ate owensonga ate abakwono nabagereka kubanga nabagereka mumateeka yagatibwako enyalibwa kadulubale ngaomukyalo mubereberye mumaka okay. nabwekyo sabasajja kako yabadde afaanana kiraga nti newankuba dde atambulaera ayogera naye ngaate tawooma obanfuna bulungitumumanyidde hmm. esuti nagambanolabanolabafitingi yakubanga kijambo kino wekitigi kyengalo zinoga nti wewaawo omutanda ateredde newankubadde ate emabega waakyo hmm. yawoomanga mumbeera eyo naye ngaate abamukulembedde bamuwa bwe bupiritoni kubanga buganda emyaka 28 temubaddeemu kalungi naaka nga lunaku ssaabasajja kabaka sorry luyagenze enkoni wali hmm. buli lunaku lwenalabyeko buganda kiyakayirudinga ekirimu amagezi bigambo bya ssaabasajja kabaka nga bikulu ebiwa entabiro butya bwe tugenda otutambula nabwe kityo bino mm. byonna mubikole era nga bikyagenda mu maaso obulamu bwe buteekwa okufiibwako nnyo bukyetaaga akadde bukyetaaga akaki akadde akadde nabagaliza emirembe gya katonda emirungi amiina tuyenza tweyanzege mwebale nnyo okutwagala naye nga temwerabira okukyala ku oba oku kubakweko mugendeko kugwa mukutu gwaffe www the flashlight ug com that is our website mugukyalire tuliko programs nyingi nnyo ez'enjawulo different articles uh, different ideas please wetusobeza mutwabulemuko wetukubasanyusiza give us the like and we are very happy to be with you every time embozi yaffe olwaleero awo egenda okoma nabasaba nti please kyoyagala kyonna okubuuza kisindike in advance bwetuddamu mu program zaffe eziddako tuba tusobola okukyogerako mikwano gyaffe mwenna omukulu yagambye mmere ewooma nkutumiddeko nnyo webali kutwagala patrick nkutumiddeko nnyo awamu joseph nkutumiddeko nnyo abali mu ohio abali mu oman abali mu austria abali mu germany abali mu indonesia uh, kuwait south africa abdabi dubai banange ensi nyingi tubagala nnyo keep sharing our programs keep like and keep subscribing kindly omukama abankuumire mubere bulungi bemanyi <laughs> baba malala yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula bino nti ah, ah, ah, awookuttewafu ate wajaako wano mulanga abatasanga zino cyano zoraba ezaba dokita n'abamu abalangirako obulango batya